annak idején, amikor az elkerülő útnak a terve fölmerült, és megtudtuk azt, hogy Vite Pál név el is készítette a hatástanulmányt, és el is olvashattuk a nyomvonalnak a helyének a hatástanulmányát, akkor mi rettentően megijedtünk lakók, hogy lekésünk a véleményezésről, és gyorsan aláírást gyűjtöttünk, és közel ezer aláírást adtunk át annak idején díszpolgármester úrnak, és most azt kérdezném, hogy ez az ezer a, közel ezer aláírás, ez elévülte figyelembe veszik el. És a nemrégiben hallottam azt, hogy egy európai nagyváros úgy oldotta meg a, az út problémáját, amikor már nem tudott új utat építeni, hogy ne legyen forgalom akadály, hogy a parkolókat és a tömegközlekedést fejlesztette olyan mértékben, hogy aki azt nem veszi igénybe, az bizonyos mértékig útadóval kompenzálja az ő igényét. A nagyon nagy örömmel hallottam, hogy ez nagyon távlati terv az elkerülő útnak a megvalósulása, ez viszont mostani probléma a szentendrei közlekedés, hogy lehet-e más módon megoldani. Mert annak idején azt is gondoltuk, hogy jó lenne kiadni a doktorandusz hallgatóknak, akik a közlekedés közlekedésmérnöki vagy településfejlesztés mérnökin doktorálnak, hogy nézzék meg a Szentendrének a közlekedését, milyen módon lehet megoldani. Több szem többet lát, fiatalok sokféle módot találhatnak. Nem tudom, hogy ez is számításba jöhet-e. Köszönöm, ennyit akartam kérdezni. Köszönöm szépen. Készült az idő folyamán, úgy tudom, több ilyen szakdolgozat, vagy évfolyam dolgozat, de szakértői javaslatok is készültek szép számmal, a korábbi szabályosi tervek részeként is készült szép számmal közlekedési tanulmány, és a mostani szabályosi terv is egy igen nagy munkával, nagy odafigyeléssel készült közlekedési tanulmányon alapul, tehát igen, abszolút rengeteg szakértői vélemény és tudás van ebbe összegezve. Az útadó sem is jelenleg Magyarországon nem járható út, már, nem is bizarré, tehát nem lehet ilyen adót kivetni, az önkormányzatnak nincs erre joga. A állam megveszik a gépjármű adót, tehát azt, azt tudjuk, hogy már egy létező fogalom. Tehát ami a, amire a kérdés irányult összefoglalni, ugye az a nehéz közlekedési helyzet, hogy túl sok az autós, túl sokat használjuk azt, az autósutakat és az autókat a tömegközlekedés helyett a szabályosi terv erre mindössze annyiban reflektál, hogy az intermodális csomópont, tehát a mély volánbusz csomópont fejlesztése az szerepel benne, ez nem csak állami forrás, vagy uniós forrás volt, hogy megvalósul nem önkormányzati beruházásképpen, illetve a, a közúthálózatnak, tehát a, a nem a sugár irányú, tehát hogy minden út a, a 11-es, tehát bárki bármilyen páros részből szeretnám menni másikra, ne kell mindenképpen a 11-esre kérni és úgy vissza, hanem legyenek a város részek között összekötő útelemek, mint például az előbb említett fő is egy ilyen útelem, tehát ezzel próbál a szerkezeti és szabályosi terv megoldást nyújtani, de ismerjük szerintem egy domborzatát, tehát ezt létenség nem lehet fokozni, például izgélet nyilván nem lehet sehogy sem összekötni borzalmas természettárs nélkül a feltelévő, tehát a, a, a lászlóterepi részeket. Tehát ott, ahol lehet, ez elsősorban a Kismánytól a szerveződik terjed, ott vannak szerkezetről, vannak összekötő útelemek betervezett. Valamint, ami még a közlekedést érinti, az az, hogy eddig az új építéseknél, telepbeépítéseknél egy autó parkolóhelyet kellett a tulajdonosoknak elkészíteni és vállalniuk, de ismerve a realitásokat, az új szabályosi már azt írja elő, hogy telkenként kettő parkolóhelyet kell mindenkinek létesíteni a saját telkén, hogy az autóival mindenki a telkére álljon be, és ne az úton parkoljon azzal szűkítve esetleg a egyébként is már túl szűk mhm. utakat, és ez a látjárhatóságot jobban biztosítsa. És még egy korábbi talán a filmes kérdésemre akartam mondani, hogy ugye ez a, a, a telkeknek az osztódása, tehát további, hogy egy, egy ház helyett több lakás jelenik meg. Igen, ezt a szintén a korábban 2002-ben azt előtt megelőzően elfogadott szabályozási tervek erre lehetőséget adtak. A ma véleményezésen lévő szolgási terv pedig úgy rendelkezik, hogy a jövőben a legkisebb leépíthető telek telekméreten csak egy ház és egy lakás létesíthető, az ennél nagyobb területen legfeljebb egy, egy ház van két lakás, ugye ez már nem így van, és hogyha esetleg ez a beépíthető területnek a kétszeresét eléri a telek, akkor is legfeljebb két házban egy-egy lakás létesíthető, megakadályozva azt a tendenciát, ami, ami jelenleg zajlik. Ez a korábban akartam visszacsatolni, és bocsánat, ott volt... Egy kérdésre nem válaszol. hogy hol... Parancs, igen, igen. Arra a kérdésre, hogy figyelembe veszik-e a beadott aláírás. Igen, figyelembe veszünk. Ez szerepel is